atiku dere Ibarano de limete Siapa sangai piki velutalo Ngo baduna Gepasai imago kila kata berpura summer Susah hatiku deh